So, hier auf dem Weg zum Treff. Ähm, direkt eine Besonderheit entdeckt, beziehungsweise das war der BR96. Ähm, ja, ein Feuersalamander. Müssen wir gleich vom Weg runterscheuchen, bevor er noch platt gefahren wird. Haben oder ja? Das ist das was ich Bröder, nicht da, nimm die mal. Ich gebe mal die Komposition hier, da meine ich mir da nicht. Wie gewohnt, spalten, Plack. Ja? Baumarktachs sehen wir, funktioniert. Ja, so werden auch alle anderen funktionieren, die ich jetzt einmal kurz durchgehe. Fiskas fühlt sich jetzt erstmal so aufgrund des Kunststoffstils moderner an. Ja, kalter Griff, Plastik, innen hohl. Ja, könnte ich da vielleicht einen Feuerstahl reinpacken oder sowas. Klasse wäre natürlich, wenn Fiskas so clever wäre, würde die Spaltsäge, die kleine Säge, passend zu dem Stiel machen dann hätte ich dann ein Multifunktionsgerät, weil ich für gröbere Arbeiten selbst im Feld zusammen an einem Band tragen kann. Ja. ja, dann sollte man ja auch spielen. Gerade. Aber macht eine Axt, das ist Werkzeug, das soll arbeiten. Um da jetzt richtig Material rauszubauen, setze ich die Klinge im Schwung schräg an. Der zweite Schwung auch schräg, aber entgegengesetzt, sodass ich dann richtige Brocken raushauen kann, um denn dann nachher nach fünf, sechs Schlägen dann vielleicht schon den Ast über die Kante der Unterlage brechen kann. Ja? Wichtig hier ist natürlich auch wieder, gerade im Feld, wenn man alleine unterwegs ist, sicheres Arbeiten heißt jetzt nicht hier die Hand festhalten, sondern ich habe vielleicht einen zweiten Mann bei, der mir den Ast festhält oder ich gehe hin, nehme die Beine auseinander habe mein Werkzeug, da ist das Ziel und für die Axt in einem Schlag durch. Schräg. Genau der zweite schräg. Und somit kann ich dann richtig viel Material wegnehmen. Tieferer Sinn des Ganzen ist das, alles Material, was weg ist, muss von der Axt nicht erneut äh, geschlagen werden. Ja? Das Haus platzt nicht weg. Weiter. Ich gehe hier extra diese, raus. diese Axt hat von ihrem Kopfgewicht her ungefähr 600 Gramm und 600 Gramm in Bewegung am Ziel getroffen, haut richtig Stücke weg. Ist auch Ziel und Sinn der Sache, nämlich ich brauche nicht immer wieder neu Material wegnehmen, sondern ich haue mir eine richtig schöne große Kerbe rein. Wichtig hier ist, breiter Stand, dass ich nicht meinen Fuß treffe oder mein Schienbein. Eine relativ stabile Unterlage und kann dann richtig ausholen und kann da Material wegnehmen. 600 Gramm hat Wirkung. Jetzt muss ich irgendwie hier runter. Ne? Das, ist der, das, ist der, letzte Ausweg. Last ditch. Dann will ich danach sagen, ich sag gerade, wo ich denn wollte. Was sind wir? Ich sag über euch selber gerade die Wahrheit. Aber okay, Feuer ist noch an. Langsam kommt. Ah, Können noch Levin, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Er okay. hat das gesagt. Sieht gut aus. Ich kenne Vogelfalle, die so ähnlich ist. Der ist aber nur abgerutscht. Ja, ja, der ist. Das ist ja immer das Ding, ne? das ist das Schwierigste hier. Ja. Dass du den richtig reinkriegst. Tust du ihn zu lang machen, ja. dann bleibt er klemmen. Du bist ist immer bei Videos auf YouTube, wenn du siehst, wenn da alles schief geht. So, jetzt? Auch bei diesen ganzen Fallen, wo irgendwie so ein Stein runterkommt oder so, ja. Leute sich die Finger einklemmen. Ich YouTube nicht. Ja. Hat das? Ich hab los. Ja, das sieht gut aus. Also, das muss ich mir jetzt mal genau an. So, jetzt macht man normalerweise, das Ding ist ja im Prinzip schon fast scharf das, das ist fast Stoff, ist Stoff. Also der, der, der Stock, der sitzt hinter sozusagen. Hier, da siehst du Den klemme ich jetzt dahinter. Und wenn alles normal läuft und du trittst jetzt hier drauf. Dann zieht er sich weg, ja, gut. So. Wer von euch gleich möchte gleich gefangen werden? Hier, der mit der großen Klappe. Nein, der. Ja, der. Ich fang lieber einen Stock. Ein Stock schmeckt aber nicht so gut. Und da legst du einfach die Schlinge der Mike möchte. Normalerweise machst du ein Loch. Ja. Das Loch besser. Warum Loch? Damit der. Damit die Pfote besser reinrutscht, genau. Ist. Tiefer. Die fällt erstmal ein bisschen und dann hast du ein bisschen höher am Bein. Und er wird besser ausgelöst dann. Ja. Was du auch noch machen kannst, ist äh, ein paar Stöcker schräg drüber liegen, dass du wie so ein Dach hast. Dann hast du eine größere Liegefläche für die Stimme. Das Ding tarnst du ja normalerweise jetzt ja. auch noch durchmacht von seinem Askebischen. Mhm. Ganz auch mal, ja. Und rundherum noch Sträucher, am besten eine Schneise, dass das ja, hier ja, durch genau. die Schneise läuft. Am besten ne? machst du es ja gleich, an solchen Wildwechseln. Ja, ja, ja. Also das ist jetzt ein bisschen, bisschen, primitiv ausgelegt, aber es geht ja hier Reicht um ja also die, von Das Prinzip. Die Schnur sieht man auch. Nee. <laughs> Ihr schon, wir bauen heute Nacht einfach mal ein paar Kleinfrodern Zelt. Mal gucken, welche Form gibt es. Waschbär. <laughs> Lassen wir später. Waren hier nicht welche? Willst du das nicht einfach so stehen lassen? Nein. Lass das. Halt. Ja, das ist ja nicht... Du latscht dir kein Tier rein. Also das heißt, es muss eine Grube sein, der Stock muss tiefer sein. Es geht hier nur ums Prinzip. Du musst jetzt, wenn du da jetzt ein bisschen was drauf machst, so ein bisschen Beef Jerky oder so, nagelst das fest. So, da haben wir das gute Stück stehen. Ist auf irgendeinen langen Stock nehmen von euch klein und da einmal drauf tippen. Nix hier. <laughs> Erst die große Klappe. Der lange, der geht da vorne. Der lange, der geht jetzt mal. Ja, habt ihr so ein Stöckchen. Ja. Oh, <laughs> das ist auch nicht schlecht. Finde mal einen Ast mit 92 Grad Winkel, der ne? hat sogar einen. Ja, der hat jetzt sogar einen. So, jetzt ist die Frage, wie groß ist das Tier? Du hast einen Stock? Ich habe den kleinen Stock Du hast ein gefangen. Stöckchen! daneben, aber, ne? Ich Problem. Du kannst halt gar nicht auslegen, dass das jemand mir so holen könnte. Ich muss auf jeden Fall mit. Dann machen wir es doch so, dann fahre ich die Jungs zu Freudenberg und Manni fährt zum Einkaufen. Später. Manni fahren. Später. Wie lange hat das Zeug hier offen? Nicht so Bis neun oder so. Also wenn sie rein zum Einkaufen, nu. Ne? Der Freudenberg ist Samstag, der hat halt nur das 4 Uhr. Ja. Aber können wir, also wir brauchen jetzt eigentlich nur Faden und äh, Federn haben wir und den Rest können wir dann, können wir dann machen. Ja, also Wo habt ihr Federn jetzt her? Das Huhn, was die vorne überfahren haben. Aha. Jawohl. Das Huhn, was wir noch überfahren werden. <laughs> Genau, was nachher überfahren wird. Ja. Sache. Äh, ja, wir versuchen jetzt mal hier Fisch zu räuchern. Und einen Tripod mit Blättern behangen, dass der Qualm ein bisschen aufgefangen wird. Äh, ja, so viel erstmal dazu, weil <laughs> bisher haben wir es noch nicht gemacht, das wird jetzt einfach mal ein reiner Versuch. Thank you. ist jetzt immer noch der Harz mit irgendwelchen Zeug drin und Kohle, ne? Richtig. Ich sagte gerade, ich habe äh, mangels Hasenscheiße habe ich jetzt einfach mal Moos genommen. Ich dachte deine. Nee, ich bin ja kein Vegetarier. Du brauchst eine Vegetarier-Scheiße. Achso. War nicht hier jemand Vegetarier? Ja, ich meine. <laughs> du musst aber noch nicht. Alle gucken jetzt aufs Fleisch. Festplatte und nimmst den breiten Draht und mhm. ziehst ne? den weiter, weil es oben genau tun ist. Ne? Ach so. Weil Europa hängt ja so. Stimmt. Ja? Deswegen, deswegen, unsere Ecke. Und Spitze ausbauen. Wir haben den Küstenstreifen, die Costa del Sol ist das Ganze, also von ah, der Spanien, mhm, ne? hier bis dahin, also von, von, von der Ostseite bis nach Gibraltar rüber, also jetzt. Mhm. Diese unten Streifen, da ist. Äh, es dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ähm, ja, Fazit zu dem Treffen. Viele neue Leute kennengelernt und ähm, viele neue Gesichter. Nicht so workshoplastig. Ähm, hat Vor- und Nachteile, zum Beispiel das Kennenlernen von den Leuten. Und ansonsten war schön. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.